Всем привет! Вы на канале Техник Зона и сегодня мы рассмотрим вот такую вот модель Лего Паука. Этот паук способен передвигаться по неровным местам и под большим углом. И мы попробуем собрать одного такого и запустить. Ну что ж, приступим. Для начала нам надо собрать червячную передачу этого робота. Он работает за счет нее. Ну что ж, давайте соберем. Вот. Теперь берем саму деталь, которая крутит. И ставим здесь. И уголки маленькие. И последнее, что надо сделать, это поставить шестеренку. Вставляем девятерную ось. Червячная передача готова. Она уже может крутить. Теперь давайте соберем корпус полка. Для этого нам понадобится две тринадцатерные, две одиннадцатерные и уголки большие и также коннекторы. Для начала нам надо собрать вот такую вот штуку. С нее все и начинается. Вставляем еще. И ставим вот такие уголки. И это. Теперь с другой стороны ставим коннекторы. И крепим еще уголок. Теперь надо поставить тринадцатерную балку. Вот. И получился один модуль. Теперь надо собрать второй. Этот модуль должен быть симметричный этому. Берем и соединяем. Вот, корпус паука готов. Теперь надо собрать его ноги. Для этого нам понадобится 6 пятерных и 6 девятерных балок и коннекторы без фрикции. Собираем. Так должна выглядеть каждая нога. Вот, все шесть ног готовы. Теперь давайте все это соединим. Соединим корпус, ноги и червячную передачу. Что ж. Вот. У нас уже готов корпус паука из червячной передачи. И вот сюда мы будем ставить мотор. кот. Он уже может ходить, но для этого ему не хватает ног. Но чтобы прикрепить ноги, надо сначала прикрепить шестеренки. Берем такие вот шестеренки. И ставим бесфрикционные коннекторы для маленьких шестеренок. Ставим их через одно отверстие. Но перед тем, как ставить большие, надо посмотреть, чтобы они точно так же стояли. Стоят точно так же. Одна сторона готова. Теперь надо сделать другую сторону. Делать ее будем точно так же. Шестеренки уже могут крутиться, но не хватает ног. Сейчас будем крепить ноги. Отступаем три отверстия от края. Раз, два, три. И в четвертое ставим ногу. И ставим вот так. Отчитываем еще три отверстия. И ставим тут другую кстати, чтобы легче было это запомнить, ставить ноги надо над маленькой шестеренкой. Еще, если мы укрепили тут так, то тут надо уже будет с противоположной стороны прикрепить. Вот так. И третью. Но поскольку тут маленькой шестеренки нету, отступаем три отверстия. Одна сторона готова. Теперь займемся другой. Отлично. Ставим над маленькой. Но на другой стороне надо будет делать противоположное и тут. Значит, тут надо будет ставить ножку сюда. паук готов, но ему не хватает блока питания. Для этого нам понадобится вот такая штука. И крепим ее сюда. Вот так. Теперь все, что остается, это прикрепить блок питания. Крепим. Вот. Блок питания прикреплен. И подключаем наш провод. И просовываем ему здесь, чтобы он не мешал нашим ногам. Ну и теперь, как я и обещал, запустим. Вот, он хорошо передвигается. может залазить на разные вещи. А теперь сравним его с пауком, которого я показывал на начале видео. Ну что ж, запустим. Ну что ж, надеюсь, вам понравилось это видео. Пишите в комментариях, чего бы вам еще собрать. И еще, не забудьте поставить лайк. Всем пока!